la fiesta donde hay amores, donde hay sabores, de esos de verdad. Una mesa blanca con mantel blanquito, de esos bordaditos que guarda mamá. Donde está la fiesta? Donde se bailaba, donde se gozaba, porque estás de verdad mi abuela excita, ricas comiditas y mi abuelo yo. de verdad. En la fiesta familiar, donde mi tío curado está. En la fiesta familiar, mi tía y le pinta el mono. En la fiesta familiar, mi abuela hace una cazuelita. En la fiesta familiar, mi papá baila con mi tía. En la fiesta familiar, mi vecina viene a bailar. en vasos y platitos. En la fiesta familiar. Nadie se queda sin comer. En la fiesta familiar. La olla alcanza para todos. En la fiesta familiar. Traigan copas que el vino sobra. En la fiesta familiar. Ay, qué felices todo están.